Всім привіт, друзі! Зараз іде зима, як бачите, я трошки покатався. Але сьогодні відео не про те, сьогодні відео про 3D-ручку. Е, Я багато хотів до неї познімати, в мене було багато планів. От, Як бачите, в мене тут пластик тріснутий, пішла тріщина, це десь я його заложив на бік. Тут відпадає тут шпаклівка, все. Тут, наприклад, тобто дефектів є багато. Наприклад, навіть ось взяти, бачите, відірвано. От, е, І сьогоднішнє відео про те, як же 3D-ручкою можна це все е, виправити. Будемо сьогодні паяти ось цю частину, я так думаю. Спробуємо її паяти. Е, Я б хотів ще вушко допаяти тут, але навряд чи в мене це вийде. Іншими словами, сьогодні будемо пробувати паяти 3D-ручкою пластик на попільці. Для цього нам потрібно її вімкнути і зараз вона нагріється і ми продовжимо знімати. Отже, друзі, дивіться, що я зробив. Я запаяв ось тут от отвори е, біленьким пластиком і запаяв е, те, що я хотів синеньким. Воно дуже гарно тримається. От, Також в мене не було вуха, як я вам показував. Вухо я зробив. Це було важкувато, але все ж таки я його зробив і воно надійно тримається. Також я запаяв ось тут два отвори біля болта, щоб воно ну, просто не сильно кидалось в очі, хоч і синеньке таке з цієї сторони також запаяв. І зараз саме головна проблема, яка в мене є, це не ззаду. А зараз я вам покажу. А ось тут, як бачите, воно відірване повністю. Тому я зараз паяльником спробую прихватити просто, а тоді ручкою зробити ось тут ще одну стінку, хоча тут акумулятор. Ну буду дивитись, це кріплені сідушки тут сидіння. Будемо пробувати, може щось. Ну і якось так воно вийшло. Я отут от запаяв збоку, зробив ось таку пірамідку і підстрахував ось цією металічною штуковиною. Сподіваюсь, воно буде робити. Тут кріпиться сідушка, ну і в принципі це все. На цьому в мене все, друзі. Я сьогодні попаяв все, що хотів, тому кому цікаво задавайте питання, підписуйтесь на канал, буду завжди радий на них відповісти. З вами був Тарас, до нових зустрічей. Бувайте!